куда-то. Она сама катится. А что, тут руль можно регулировать, да? Да, я могу вот так повернуть, и она... Смотри. Она вот сюда. Вот. Нет, ко мне же. Еще раз ко мне. Поворачивает ко мне. Только батарейки там чуть-чуть сели, то она вот так плавало бы. Так. Там какие батарейки? Пластиковые? Надо из дома взять. А, уплывает катер. Катер летит ко мне на сторону. Я знаю, что я на моторный поворот. Я долго ждал. Чего? Я не долго, а уже таймер не Идем, где таймер? Значит, а Понятно? Не ну, за что. Спина липкая. А ты, спину ты маслечком ее смажь, спинку-то свою, и как по маслу, идите там. <laughs> Спина, говорит, липкая у меня. Моя ну, очередь. Толкай его, Тёма. Тараном давай его. Эй! Давай. Это э. будет больше времени. А, вы так медленно спускаетесь, да? А они тебя сюда придут? плавать не умею. Сейчас будем кубру делать. Да! Я какое упражнение придумала. Толя, отойди. Ой. Давай, мам. Раз. Два. Два. Три. Классно. были. Холодно были. А. Фу. Ну, Толя, давай. Давай уже, Толя. А, Толя. Ой. Я не люблю, вообще на речку ходит. Ой.